Well, Hag Sameach and welcome everybody. Here we're here to celebrate such a special day. And uh, of course, anytime we have a special holiday, uh, we, we always say the blessing Shechianu, and really in English it's Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who has preserved us alive, sustained us, and brought us to enjoy this season. And we say, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam shechianu, bekimanu, beiganu, leizman hazeh. Amen. Amen. And every song tells a part of the exodus out of Egypt. And this song is slaves we wore, and we actually leave Egypt and move on into freedom. And that's what this song is about. עבדים היינו, היינו, אתה בני חורים, בני חורים. עבדים היינו, אתה, אתה בני חורים, בני חורים. אתה, אתה בני חורין, בני And as tradition, the youngest child or youngest person in the room who is available asks the four questions. Nesha is our youngest in the room. Let's ask the four questions. Ma nishtana. Ma nishtana. Alison. <laughs> Ma nishtana. Laila ze. כל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה חמץ Okay, our, our next song that we're going to sing is Vahisham now, and and it is and it is the same promise. You see, in every generation, we all know and many of us remember that somebody's tried to destroy the nation of Israel. But in every generation, God has risen up and redeemed the nation. And this song is about that. And it says, and it is this same promise which has been the support of our ancestors and of us too. For at every time enemies rise against us to annihilate us, but the most holy, blessed be He, he has delivered us out of their hands. Whether it's been Egypt, whether it's from this nation, from that nation, God always delivers us. And we celebrate that uh, on this special day of Passover, Vihi Sheyamdan. Vihi Sheyamdan, Vihi Sheyamdan. לאבותינו ולנו והיא שעמדה והיא שעמדה Then we sing Dainu. Dainu in Hebrew means it is enough. And this song, it could be taken two different ways. One tradition is that everything that you hear, this is it would be enough for us that the Lord would do each one of these things. But I like to think of it as if the Lord brought us out of Egypt but didn't do all these other things, it would be we would be finished. So we like to see the Lord continues his blessings until he brings us to the final destination, and that is to be with him one day. Daenu. אילו אילו הוציאנו, הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, הם ולא עשה באלוהם ולא עשה באלוהם דיינו. אילו עשה באלוהם ולא הרג את בכוריהם דיינו. אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו. קרענו את ממונם, ולא קרנו את הים, ולא קרנו את הים, דיינו. אילו קרנו את הים, ולא הבירנו בתוכו בחרבה, ולא הבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. אילו הבירנו בתוכו בחרבה, ולא שיקענו צרינו בתוכו, ולא שיקע צרינו בתוכו, דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו, דיינו. צערנו בתוכו, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים לא שנה, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים לא שנה, דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. אילו סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה, ולא הכילנו את המן, דיינו. הלכי לנו את המן ולא נתן לנו את השבת דיינו. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, די לנו את התורה, דיינו. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו. די, דיינו, די, דיינו, די, דיינו. next song is the Lamb of God, the central theme of Passover, because it's the Lamb over the doorpost in Egypt and the Lamb of God over the doorpost of our heart. The Lamb of God which bears the sins of the world, have compassion upon us, Lord and Redeemer, the Son of the living God. Have compassion upon us, Lord, Redeemer, Son of the living God, Yeshua. We bow down before you. We bow down before you, O Lamb of God, who bears the sin of the world. Say, Elohim, All right, the next song, Echad Miodea, one who knows. We sing different numbers and we sing accordingly things that are part of the Jewish heritage and culture for centuries and centuries. Basically, the story, the Jewish people in Israel, is contained in large different parts in this song. Let's begin. Chad mi yodea. Eh, mi yodea. מי יודע, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שתי לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ, שישה, מי יודע, שישה, אני יודע. משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שניהם לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ, שבעה אני יודע, שבעה אני יודע, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה. חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ. שמונה, מי יודע, שמונה, אני יודע. שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שתי לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, של השמיים ובארץ, תשעה, מי יודע, תשעה, אני יודע. שישה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, תפילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמיים ובארץ, אחד עשר, מי יודע, אחד עשר, אני יודע, אחד עשר כוכביה, שישה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי השתקה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני אלו הברית, אחד אלוהינו, אלוהינו שתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבעה ימי שתה, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שתי אלוחות הברית, אחד אלוהינו אלוהינו